请求集合。强壮的肌肉，吓人吧！开始伤害。我方。 正在前往支援。别别别，别太冲！开始发起进攻。 审判吧！尽光你们！化一切邪性，攻击敌方防御塔。进化灵气邪恶。